чогултуучу линзада чекит булагынын сүрөттөлүшүн тургузалы экранда чогултуучу линза турат Башка оптикалык ок жана линзанын фокусу турат чекит булагы а чекитинде турат деп эсептейли Башка оптикалык окко параллелдүү шоола жүргүзөбүз нур линзада сынган соң фокус аркылуу өтөт экинчи нурду оптикалык борбор аркылуу өткөрөбүз оптикалык борбор аркылуу өткөн нур өз багытын өзгөртпөйт нурлардын кесилишкен чекити чекит булагынын сүрөттөлүшүн берет бул сүрөттөлүш чыныгы болот